creiem que, mm, que aquests processos de, de deshumanització, de propagació del discurs i de, de l'ori, i d'intolerància tenen com a millor antídot el reconeixement de la diversitat religiosa, política i cultural, és pel qual hem fet aquest pla que pretén desmuntar un a un tots els eh, tòpics, és fonamental desmuntar aquests tòpics eh, en una pedagogia democràtica que permeti desautoritzar el populisme xenòfob, hi ha mesures que estan destinades a la sensibilització, precisament per desmuntar aquests, eh, aquests, eh, aquests eh, tòpics, no? a la visibilització de la islamofòbia i a l'empoderament d'aquells que, que el sofreixen, sobretot les dones.